გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს მე გეტყვით, რატომ წავიდა YouTube-დან Luca Phrase. თუ რამეა მე ვიცი, რომ მას უდევს არხზე ვიდეო და მან თქვა, რომ უბრალოდ გადაღება აღარ უნდა, მაგრამ რატომ? დღეს ჩვენ გავიგებთ ამ ვიდეოში. მოდით გადავიდეთ ვიდეოზე. Luca Phrase ყავს 47000 გამომწერი. მისი ბოლო ვიდეო დაიდო 4 თვის წინ. რა თქმა უნდა საზოგადოებაში არ წერია ის გამო მიდის YouTube-დან ზუსტად ლუკა ფლეიზის პირველი ვიდეო დაიდო 2021 წლის 26 იანვარს ამ ვიდეოს ერქვა Minecraft-ის ვიდეო რომელიც გაგამწარებთ გავი არის ნუ რა ასვიზან თულია მეგობრებო მაინერობა უცებ დრამე ხერხები თუ იცით მასწავლეთ ძალიან მთხოვთ 2021 წლის 7 მარტი ლუკა ფლეისმა იყიდა კარგი მიკროფონი ან უბრალოდ გააკეთა ისე რომ მისი ხმა კარგად ისმოდეს ასევე ლუკა ფლეისმა შემოიტანა მონტაჟები თავის ვიდეოზე. 2021 წლის 25 იანვარი ლუკა ფლეისმა შემოიტანა ახალი და მაგარი მონტაჟები თავის არხზე, ასევე მას გაუხდა უფრო კარგი ხმა. კომენტარებს წინა ვიდეოზე თქვენს გააკეთეთ ეს ყველაფერი და გამოჩნდებით აქ. უკვე მონსტრების ხმამ ისმის რა შეიძლება სწრაფად ლაკი ბლოკებიდან უნდა აბიღო მაგარი ნიუტები, რომლებიც მადამარცხებაში დამეხმარება. მიდი თქო კარგი რაღაც და აგდე. 2021 წლის 2 აგვისტო ლუკა ფლეის შეეცვალა ხმა. ასევე მან დაიწყო 28 წუთიანი ვიდეოების დადება Minecraft-ში, მაგალითად, ჩელენჯები და ასე შემდეგ. ცოტი აღნიშნა დამავიწყდა ხალხო, ამასობაში სანამ საუბრობდით სოფელი, ხალხო სოფელთან ახლოს გავშდით, ხო მაგარია? ძალიან მაგარი ამბავია, ძალიან კარგი. აღა გიდაოზოთ მოდი თუცები, არაღებიდან 2022 წლის 1 ნოემბერი. ლუკა ფლეისმა დაიწყო მითების დამსხრევა Minecraft-ში, ან უბრალოდ მითების შემოწმება Minecraft-ში. 50-ის გამოცხადზე ავიდეთ. ახლა კი დავიწყოთ მითების დამსხრევა. თუ ზიანი იზალას, გამოიყენებ ორ ბლოკზე ახტომა შეძლებ. ეს ვიცი რომ მუშაობს, პროსტა უნდა გამომივიდეს ახლა ეგ ამთავარ. მოკლედ ძალიან ბევრი მეწვალე და მაინც არ გამომივიდა და 2021 წლის 1 დეკემბერი. აი ამ დღის შემდეგ ლუკა ფეიზი უკვე წავიდა YouTube-დან. მან თქვა, რომ მას YouTube-ერობა უბრალოდ აღარ უნდა და დრო არო დაამთავროს. და თქვა, რომ YouTube-ერობა მისი ბავშვობის ოცნება იყო. ახლა კი გადავიდეთ ჩემს თეორიებზე. მე არ ვიცი რისთვის წავიდა ლუკა ფლეიზი YouTube-დან. უბრალოდ ვერ ხვდები თუ მისი ბავშვობის ოცნება იყო რისთვის წავიდა. ახლა კიდე ვიტყვი ჩემს თეორიებს. ამბობენ რომ ლუკა ფლეიზი რაღაცაზე არის ნაწყენიო. მე ზუსტად არ ვიცი რაზე, მაგრამ ვიღაცა მან უბრალოდ რაღაცა მაწყენინა და მაგის გამო წავიდა YouTube-დან. და ჩემი მეორე თეორია. მე ვერ ხვდები როგორ შეიძლება მოსწყინა ლუკა ფლეის YouTube თუ ის იღება მაქსიმუმ 28 წუთიან ვიდეოებს. და დაჟე 10 წუთზე ნაკლებ ვიდეოებსაც თითქმის არ იღებდა და მაინც აგრძელებდა იუთუბერობას. ამიტომ ჩემი თეორია არის, რომ ბრაუდ ვიღაცაზე ან რაღაცაზე მართლაც ნაწყენი არის. რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ და წერთ კომენტარებში?